Mesmo que eu deixe as batatas se fritar Mesmo que eu coma menos almôndega Eu acabo de almoçar, já penso em jantar Assim vou engordar Mesmo que a barriga já esteja em tratamento Eu não aguento mais, quero que a todo tempo 10, 20, 30 francos Até me assustar com os mamilos pulando Seja que mais de mil Queria ser magrinho igual o Paulo Henrique Gans Todos olham pra mim, querem sem parar Quando eu tiro a minha camisa Não quero engordar As bolachas, coxinhas, bacon não querem deixar Tô fazendo dieta, mas só com salada não dá difícil até no banheiro meu pinto encontrar Só vivo na cozinha, não quero nem cuidar Mas quero frango Fala galera! Se você gostou do vídeo, clique em gostar e compartilhe com seus amigos. Valeu, falou! Nós! Puspica grossa!